salve vicine dies es pulchere nopido dies es pulchere nopido quid nisis mihi quid nisis mihi quid nisis mihi vicinus salve vicine hoc est propositum huius pelliculae <clears throat> quid mihi placet revera multa mihi placent et in oiko in oiko sum et multa in oiko mihi placent ecce libri <laughs> libri mihi placent libri mihi placent libros latinos habeo libros graecos habeo <laughs> libros latinos oh libros anglicae scriptos habeo mm-hmm. multi libri libri oh. hic liber a dinosauros spectat ecce. Mihi maxime placet. Laterculos mihi laterculos habeo laterculi mihi placent ecce. Sicagi laterculis facti imaginem habeo casa la terculis facta mihi placet oh ecce bella stellaria mihi placet, ecce han solus et subacca mihi placet. et lucas lucas skywalker de glacie dependet oh, mihi placet. Oh, quis est ecce Voltron mihi placet ecce quinque leones unus duo tres quator quinque sunt quinque leones in Voltronem. cartae geographicae mihi placet ecce est carta geographica civitatis americanae alaskae ecce alaska alaska est pulcra. oh et musica musica mihi placet ecce specta quid habeo album habeo sed album non est albo colore Ah, musica! Album est atro colore et u specta specta hoc album est pictum et quis est in albo est princeps oh pluvium purpureum Pluihum purpureum, pluihum purpureum. Oh, oh, filiola, filiola, stratum in tabulatu te ponet. Oh, quam spurca. Et artes visuales mihi placent est passionus est avis et mater terra mea soror matres meae, hanc picturam de pinxit, et in pictura est Pasianus, est avis, et ecce Pasianus alter. Oh. Ecce pictura Italiae pictura florentiae in Italia. Et pictura Wyomingae. Haec pictura mihi placet. Scientia mihi placet, ecce est prisma. Prisma multos colores facet. Prisma mihi placet et no oh, ecce libri <laughs> et duo computatra computatra mihi placent ecce oicum habeo et multa in oico mihi placent Vale, vicine!